sobresaliente, sepa tu mente, yeah, eh sobresaliente pa' tu mente, que mente, es que le mente, sobresaliente, sepa tu mente, yeah, eh sobresaliente pa' tu mente, con la mano arriba digo dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras, digo yo dónde están las mujeres solteras, con la mano arriba, no arriba, yo no sé lo que voy a hacer sin ti, sabes que tú eres la que me hace feliz. pretend was not a part